мегаторгу. По мегаторгу, нахуй. Ну, бля, мегаторг мега, нахуй. Хуяк носки, хуяк медведь. О, бля, суп. О, блядь, трыба, нахуй. А вот и хлебушек. А туда нахуй. Оп, поехали дальше. Пекарня, ёпта. Хлебушек, наша цель.